en este módulo no tienen que entregar nada. Este, yo voy a estar observando el desarrollo del curso. Pero es una tarea que va a ser evaluada, así que voy a añadir una actividad. Va a ser una asignación. Así que voy ahora a darle add a eso. Y luego, ¿de qué trata la asignación? Pues esto es la construcción de los temas. Ok, este no es muy complicado, así que esto es, va a ser un copy-paste aquí. Esto es para comenzar ya el 10 de marzo. Ok, esto es para entregarse el 15. 15 tienen hasta las 23.55 para entregar. Este, yo voy a hacer básicamente la anotación de la nota. Así que llevo esto hasta abajo. Le doy save. Pero el cambio va a ser de que no me interesa que vean y se confundan que tienen que entregar algo es para hacer la tarea. Así que a este ojito lo voy a, oprimir para esconderlo. Así que está escondido ahora, no lo ven, pero está así para darle o asignarle la nota este, correspondiente a esa tarea.